guys, we're here at supermarket. bigyan ko wala ng asinelo magsakay. Eh, wala pa rin ako halos sa. Ha? Walang laman. Kami na naman ang laman. Kami na naman ang laman. Ah, present, present, present. Hello. alam. Ay, ha? Ay, ulam. Basta ang kapag Namang problema kami sa kami bibili ng ulam. So, sabi niyo, sabi niyo, ano, tayo sa mangga na masarap doon. Saan? May 20 ba dito? So, Kimchi. love up kimchi. So, where do you want to go? Where ah, do you want to go? Saan tayo pupunta-punta ko pa dyan? Gawa na mo muna ito dito. Huwag mo ganyan eh. go get the kimchi. Oh, ito yun kasi okay lang mo lang. Uh -huh. Sa sunod, pag pumunta tayo sa ano, manggahan, gusto ko isang kilo bilhin natin. Ito na lang, 83. Kunti-kunti na lang kasi maanghang. ano. Wakas na. And done, finish. Tapos na. Ganun lang yun. <laughs> Bye-bye. That's it. Bye!